सिंगल लौंडों के लिए मौसम नहीं है thank you very much for watching guys इसी तरह आप लोग अपना प्यार बना के रखिए तो जो वेदर है ये जो मौसम है कपिल लुक के लिए एकदम सही है पानी का टाइम है गाइस जा रहे हैं घर ओ जिनका गर्लफ्रेंड है उनकी तो आज निकल पूरी भाई वॉच करते बेटे वाह बेटे वाह आज की वीडियो होती है ख़त्म चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब